Kuzu kaburga yapıyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağımız var. Fırında yapacağız. Fırın poşetinde. Dokum gibi yumuşacık. Çocuklarınız da çok sevecek. 2 çay ka kaşığı kekik koyuyorum. Bu yaklaşık 1 tatlı kaşığı ediyor. Siz tatlı kaşığıyla da koyabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı ya da 2 çay kaşığı. İki çay kaşığı tuz da ekliyoruz üstüne tuzu eşit miktarda dağıtıyoruz. Çünkü tuzlu, tuzsuz kalmasın altı iyice yoğuruyoruz. Zeytinyağı ile özdeşleşiyor. Özünü alıyor. Yumuşacık olacak. Yarım çay bardağı süt ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Fırın poşeti yaklaşık 1 kilo kadar kuzu kaburga var orada. 2 e, ee, fırın poşeti kullanıyorum. Vaktiniz varsa dinlendirin. Yoksa da dinlendirmenize de gerek yok. Zaten yumuşacık oluyor. Üstünü bıçakla 2-3 tane delikler oluşturuyoruz hava alması için. Buharda pişiyor ve üstü çok güzel kızaracak şimdi. Fırınınızın ikinci alt kısmını koyuyoruz. Alttan ikinci ayar. Alt üst ayarda yaklaşık 180 derecede açıp 200 dereceye çıkartıyoruz ısı değerini. Ve bekliyoruz. Üstleri iyice kızarmasını bekliyoruz. Yaklaşık 40 dakika da pişmiş oluyor. Kuzu olduğu için çabuk pişiyor. Bakın. Yumuşacık. Şimdi görüntüsüne bakacağız. Doku testini de birazdan geçeceğiz. Üstleri çok güzel kızarmış. Yumuşacık. Bakın çok güzel kızarmış. Buharı çok çıkıyor. Mangal lezzetinde fırında kaburga yaptık. Afiyet olsun. Sağlıklı günler.